Hello guys! Welcome to my channel! So today, mag-unboxing ulit tayo ng ating package. Ayan, may in-order na naman po si Rai Adventures. <laughs> kaya i-unbox natin yung kanya in-order. Check natin kung ano na naman kaya laman nitong box na to. Nagugulat na lang din ako every, every ano, may dumarating na <laughs> package. Ayan. So, open natin. Open ko pala. Mahulaan nyo ba guys kung anong in-order ni Rai Adventures? Kasi magkaiba kami ng account sa Shopee. So ako, pag nag-order ako, uh, nilalagay ko lang din JNT o kaya Ninja Van. Maliit lang to in order niya. Wala na nakalagay na ako. Check natin guys. Ayan. So, ano kaya makakahula dyan. <laughs> Bakit may ganito ulit? May isa ulit. Totoo ba to kaya? Bakit may isa ulit? Nag-order. <laughs> Nag-order ulit siya. Ayan, teka guys. Ito ko. Papa? A few moments later. <laughs> But nag-order ka ulit? <laughs> Para saan to? Backup phone. <laughs> Backup phone. Ang dami ng phone. Kakabili lang natin ng isa. Backup phone ko. Backup phone. May Parang last week lang nung bumili tayo ng isang phone. Baka <laughs> phone ng papa. May phone ka pa, yung Samsung. Dami ng phone ng papa, bebe. <laughs> Opo ulit, guys. Paano <laughs> nga ba ito i-open? Nawindang ako. Akala ko kung ano yung darating, bakit cellphone ulit. Opo, eh, want to ulit, guys. Paano ba to? Ay, hiwain. Dito? Ikaw Eh, ba't kasi bumili ka ulit? vlog! Cellphone ulit! Ang dami Baka next week cellphone na naman. ah, tapos vlog. <laughs> cellphone nga ulit, oh. phone ulit, guys. <laughs> Ayan, charger niya. Oh, wait, andyan na. Charger. Same sila ng color. Ay, hindi. Blue. Blue naman siya ngayon, guys. Gray yung naunaan. Gray ba? Cellphone ulit, guys. <laughs> guys, Oppo A12 ulit yung ating, <laughs> yung ating cellphone. Ay, mas makinis siya. Hindi kasi bago pa. <laughs> Ayan. So, yun guys, ang ating unboxing. Ayan po, Oppo A12 ulit. Backup phone daw ni Rai Adventures. Oh. <laughs> I-try mo na yan. Magbablog ka na ba? Adami sa Ayan, so yun lang guys. Thank you, thank you for watching. <laughs> Ayan, see you again next premiere, next video. Next thank unboxing. you, thank you. Next unboxing daw ulit. Sabi niya may, <laughs> ano na, orderin na. <laughs> Ayan, so thank you guys. Goodbye.